Estamos completamente emocionados de tenerlos acá y de ver que realmente la convocatoria funcionó de, convocarlos a todos acá a la UCR, que eh, este es un evento que hacemos entre teorética y gracias al doctorado en estudios de la sociedad eh, y la cultura, eh, que de alguna manera escucha de aproximarnos al campo de la academia, eh, que a la vez tenemos que hacerlo y que sea el, punto sea inverso, que la academia también vaya la teorética y visite las exposiciones y las actividades que hacemos allá. Em, hoy tenemos una invitada muy especial, que es Lisa que es una curadora crítica que vive en Sao Paulo y ella está acá porque va a hacer un taller intensivo sobre un tema que ella ha venido eh, desarrollando desde eh, muchos campos, tanto la academia como el campo curatorial y la crítica. Y lo vemos de una manera como una serie de talleres que queremos hacer en Teorética con invitados eh, que son expertos ¿no? en un tema y que queremos tener una oportunidad para realmente como canibalizar el conocimiento de estos expertos, eh, ver cómo son temas eh, que de alguna manera constituyen eh, parte de los discursos del arte contemporáneo, sobre todo relacionados en este caso a una figura que sin duda se conoce como una referencia del arte en América Latina, más sin embargo, cuando hablamos de referencias, no necesariamente esas referencias se han entendido completamente o se han estudiado de una manera eh, para entender la densidad de estas figuras eh, y esto es como una oportunidad para realmente como eh, tener cierta temporalidad cierta concentración en algo que espero que en algún momento de los procesos artísticos o académicos de cada uno pueda llegar a ser influyente ¿no? La idea claramente cuando uno hace eso, no es que eh, automáticamente va a, <laughs> em, activar eh, los procesos que estén haciendo actualmente, sino tal vez van a repercutir en otro momento, en otro espacio. ¿no? Em, más preámbulo, solamente voy a extender un poquito más en la introducción al ISET eh, como es curadora y crítica viviendo en Sao Paulo. Ella eh, hizo un trabajo laborioso muy importante que fue la catalogación y de alguna manera el estudio de los archivos de Yontisipa, eh, un artista que como verán y bueno, eh, para los que los conocen ya tendrán como alguna idea de que no se trata que se trata de un artista que no solamente hizo obra muy experimental y en con, diferentes propuestas, sino que era un artista que escribía bastante y que conceptualizaba eh, muchos de los procesos que hacía y construía terminología eh, a partir de lo que estaba haciendo. Eh, y estos archivos fueron digitalizados en un proyecto que Research coordinó para salvar eh, y hacer público ¿no? Eh, eh, el conocimiento de, este artista. tal vez para los que no saben este dato, muchos de estos archivos fueron quemados en un fuego de la familia de Oiticica que tiene como el estate de entonces gran parte gracias al trabajo que coordinó Research por lo menos está en internet y existe, ¿no? Eh, fue también la curadora de la Bienal de Sao Paulo en 2006, eh, que se llamó Cómo Vivir Juntos. Y para quienes estuvieron en temas centrales, eh, el seminario que organizamos en Teorética con el Museo de Arte Contemporáneo y Diseño, eh, en abril, Lisechi participó con una ponencia donde habló sobre la Bienal que curó en Sao Paulo, y era una Bienal que justamente tomaba a Helio y no como sus objetos o sus instalaciones o sus ambientaciones, sino el pensamiento de distinto como una forma de crear una estructura, un pensamiento curatorial con una propuesta, una eh, ella no hablará de esto porque justamente eso fue lo que se trató como su ponencia en temas centrales, pero va a hablar es de esa figura que eh, ella la vio como referencia y cuando estábamos aquí discutiendo con muchos artistas después de la ponencia, nos dimos cuenta que justamente había como unas como ausencias de cierta apropiación eh, de esa referencia, como que se tenía o en muchos casos se desconocía. Eh, se desconoce tal vez porque eh, no existen los currículums o porque no se discuten entre las comunidades artísticas esto es una generalización porque pero estoy seguro que eh, hay varias personas que están acá que sí eh, tienen una aproximación, pero en general queríamos como realmente ver quién es esta figura, ¿no? Eh, a la vez, pues, H. hizo todo un doctorado sobre física, hizo toda una vida pensando en física, entonces lo que hagamos en esta hora y media será como segmento o una forma de atravesar que claramente es como una invitación para que uno continúe explorando eh, a esta figura. Entonces, eh, muchas gracias. Boa eh, gracias uh, gracias por la presentación y eh, gracias a todos que están aquí numerosos, esta noche. Eh, espero que mi portuñol eh, si se hace entender. Eh, yo voy a leer para no me perder mucho. pero yo quería, antes de más nada, me disculpar porque mi presentación, no conozco a ustedes, y mi presentación fue una presentación que tomó el partido de ser muy, muy introductoria Então, para a gente que já conhece Oiticica, tal talvez, quizás pareça algo primário. Mas pero queria antes de plantear as questões mais complexas de Oiticica, eh, introduzir eh, coisas que incluso para mim, não eram eh, tão evidentes, que é a parte de Oiticica como pintor. pintor que eh, en mi estudio no, de, doctorado yo trabajé mucho menos la parte en que Oiticica era un pintor, digamos, en un sentido tradicional de la palabra y me interesó mucho más el aspecto vivencial y comportamental, digamos así, y hoy empieza y desarrolla después de los 70 porque hasta entonces la obra de Oitzica hasta los 69 más o menos siempre fue más o menos bien eh, descrita y comentada por diversos críticos incluso críticos eh, no brasileños como por ejemplo Brett un inglés importante para la celebridad futura de, de Pero de los 70 adelante había un hueco, había un, silencio, como si el artista no tuviera producido nada. Entonces mi tesis tienen eh, tiene una pasaje rápida en el comienzo de Oiticica, pero eh, mi especialidad, digamos así, es la década que pasó en Nueva York y que era muy poco estudiada. Pero hoy, eh, no sabiendo exactamente cómo sería el auditorio, yo decidí hacer una presentación realmente muy, muy introductoria. Y el título de mi presentación, yo no tenía mucho tiempo para pensar, pero era algo como por que continuar falando de Eloy Sica? Uh, eh, eu havia pensado esse título porque eu venho de uma situação no Brasil em que a gente está harta de Eloy Sica e enfim, não, não posso fazer uma passagem para vocês aqui e imaginar que quizá vocês também têm essa esa sensación de que toda vez que se habla de arte brasileña, se vuelve a los mismos, como eh, si no tuviera otros. Eh, entonces, mi presentación hoy es una justificativa de por qué continuar hablando de, de En la verdad, en los últimos 10 años, el campo de Brasil eh, ha generado un agotamiento del nombre de Hexita y debido a este exceso de visibilidad parece insostenible continuar atribuyendo invención y, genialidad. Y Oiticica prácticamente aparece omnipresente en el escenario internacional. No sé hasta qué punto ustedes acompañan esto. La cantidad de exposiciones del artista, tanto en Brasil como en el exterior, confirma la urgencia de atenuar un paradigma que corre el riesgo de convertirse en una voz contraria a aquello que él mismo rechazaba, que sería la cristalización de las formas siempre movibles, de las vanguardias en mito. O sea, lo que se pasa hoy con la es exactamente algo que eh, está en sus escritos también, que no se debía convertir las vanguardias en mito. Uno de los eh, presupuestos de mi bienal de no tener ninguna obra de ello era un poco para decir, bueno, sabemos muy bien lo que es un penetrable, o que es una tropical pero no sabemos cuáles son las categorías de pensamiento de ello. Aquí yo traigo un ejemplo totalmente distinto, solo para mostrar una artista no nos vamos, y en la última Bienal de San Paulo hizo una instalación dentro del pabellón de la Bienal en que eh, la gente no podía entrar y había urubús, en fin, hay toda una polémica en torno a... No sé cómo se dice, eh, los pájaros que van por la muerte cuando hay Buitres. Ah, cuervos, ah, o cuervos. Ah, buitres. Eh, mucha, gente criticó mucho ese trabajo y Nuno en un momento eh, usó un término de autística para defender su propio trabajo y dice, bueno, sentimos que en Brasil la gente tiene mucha dificultad eh, diante de un antepenetrable e inventou esta categoria, ela não existe. La verdade é que era uma maneira de dizer que a influência de Oiticica era tal que quando um artista planteia uma proposição que não é mais de entrar no espaço e de ter uma vivência do espaço, se faz um confronto com o espectador. Não sei se me, me deixou así está claro. Me de entender. Bom, eh, había pensado en me basear, eh, incluso porque el taller tiene esta misión, me basear en los documentos eh, de para explicar y justificar su importancia. Y para esto estoy pensando en presentar a ustedes tipo de documentos se encuentran en el archivo de en eh, en esta charla eh, pretendo presentar órdenes de trabajo que son conocidos como núcleos penetrables, bólides y parangoles, Y pretendo insistir que estas eh, palabras que acabo de usar como penetrables, bólides y parangolés no deben ser tratados como categorías estéticas. Eh, me interesa explorar conceptualmente estas órdenes de trabajo, pero es muy importante entendernos juntos eh, que no no había ningún intento de la parte de artística de crear nuevas categorías, de decir, con la pintura acabó, la escultura acabó, vamos a sacar estos términos y sustituirlos por otros. Entonces, es una manera de pensar que tiene que ser diferente, no estamos haciendo una mera sustitución de, por ejemplo, pintura por penetrable. No, no se trata de construir novas categorias estéticas. Espero explicar isso adelante. Então, a invitação de teorética tendrá para quem está aqui e eh, que vai seguir comigo, são três sessões de seminários de leitura eh, e junto com este grupo tentarei fazer explícito como Exica vislumbrou possibilidades más allá de la pintura, negando o quadro. É, para mim me interessa apresentar esse programa ambiental e explicar que no es un programa solo estético, había por detrás del programa también un cambio comportamental que, hace parte eh, del, del, programa Helioexica, del programa ambiental. Y por esto yo pienso que mejor do que hablar en etapas, o sea, un programa tiene fases, ¿no? una secuencia temporal de acontecimientos. Yo nunca trabajé con explica en términos cronológicos. Hoy voy a intentar hacerlo con ustedes porque me doy cuenta que es más eh, didáctico para una explicación. Pero eh, yo tendría mucho, mucho interés en provocar ustedes después, para los que tienen interés, en entrar en el programa de Dialogistica por cualquier uno de los términos de su invención sin seguir eh, la cronología. ¿Qué tipo de, de programa, de documentos encontramos? Eh, yo quería también insistir en el hecho de que hasta hoy eh, no he encontrado ningún artista del porte de Elliot Sica en otro momento de la historia del arte contemporáneo brasileño. Eh, puedo incluso decir que mi redescubrimiento del artista Flavio de Carvalho, que es un artista, digamos, más activo en los años 30 en Brasil, corresponde en cierta medida a la voluntad de traer más oxígeno para hablar igualmente de un arte total, aún dentro del contexto bien de San Paulo, que se sitúa entre los años 30 y 50. Entonces, sin obviamente lanzarme en la misión de mitificar un genio artista, quiero decir lo siguiente además de haber producido una obra increíble en sí misma, y más allá de ser una figura referencial para muchos artistas de una siguiente generación, Eloy Sigar dejó un conjunto inestimable de documentos que nos permite no solamente pensar su propia trayectoria, trayectoria sino también el ambiente cultural en el cual vivió. ¿no? Eh, a través de los escritos de Helio podemos eh, tener un campo de reflexión inédito que analiza manifestaciones culturales que abarcan tanto teatro, poesía, cinema, danza, música, televisión, performance, etc. Entonces, yo pregunto mucho eso cuando me encuentro con auditorios, así, pregunto qué tipo de artistas encontramos que tienen esta masa crítica. Eh, tampoco voy a defender Oiticica como un teórico, un filósofo, después vemos esto. En primer lugar, eh, hay un grupo de textos más sencillos que, digamos, buscan registrar el desarrollo histórico de las investigaciones artísticas en el occidente. Entonces, por ejemplo, para abordar el fenómeno del color, eh, para quien quiere hacer la investigación es solo procurar www, es eh, www y no lo puedo hacer aquí, pero tendrán varias ventanas y si ponen la palabra color, por ejemplo, yo hice esta experiencia antes de venir aquí, hay 290 entradas en los archivos de Oiticica solo para abordar el fenómeno del color. En estas anotaciones el artista tanto discurre sobre su propia visión y función del color, como analiza el color en el espacio pictórico de muchos otros artistas y artistas norteamericanos bajo la influencia europea. Entonces los artistas más comunes en los escritos de Oiticica veremos que hay una preocupación en entender el color en William William de Kooning, Mark Hochko, Yves Klein y Mark Tobe, por ejemplo. Pero al ley de estudiar el fenómeno del color en el espacio pictórico de estos artistas, siempre hay en los escritos de Oiticica un movimiento de autoinserción de su práctica artística dentro de un contexto historiográfico más amplio. O sea, una aspiración para pertenecer y se inscribir históricamente en una, en una universalidad del arte. En ciertos casos, pero no siempre, estas anotaciones se transforman en artículos a ser publicados. Pero tenemos que recordar que no existía en la época un circuito regular de publicación debido tanto a la carencia de vehículos de información como también más tarde a la censura militar. Entonces, en este sentido, muchas de las reflexiones de Oiticica que tenemos hoy y con los cuales trabajamos son extraídas de una comunicación interpersonal de cartas escribía a sus interlocutores más cercanos. Y, lo vemos en los archivos, así son a veces otros artistas más jóvenes o entonces amigos, parejas, etc. Y yo expliqué hoy en la parte del almuerzo, a la tarde, que muchos de estos documentos tienen copias domésticas a partir del papel carbono y yo veo esta manera de escribir eh, con papel carbono como una, un intento en los años 60 de hacer llegar la información cuando no había eh, el tipo de comunicación que nosotros tenemos hoy. Entonces un mismo texto era, tenía varias copias y Oiticica mandaba esto a sus interlocutores que podríamos ser críticos, etc. no es arte postal, pero es una forma de hacer presente su pensamiento de hacer eh, una divulgação. una una característica que encontré en la manera de escrita de Oiticica es que siempre en su texto hay un regreso a un punto anterior a partir del cual Oiticica pretende explicar los desdoblamientos de sus proposiciones. Es una retórica que encontramos siempre así. A veces es una fecha de origen, a veces es 1959, a veces es una obra como esta, por ejemplo, Invenciones, y, va a sin colocar siempre en relación a un momento. Yo insisto en este punto, parece un poco chato, pero es una manera de, cuando leemos mucho Oitizica hay una idea de construcción en el tiempo. Parece que efectivamente Oitizica estaba consciente que estaba inscribiendo, inscribiéndose en una narrativa y en una historia colectiva. Después llegó ahí. en este movimiento de autoformulación estoy intentando hacer eso de una manera mm, lineal para ustedes el primero digamos, el primero campo de interrogación que encontramos son las interrogaciones referentes al cuerpo del color. Y eso merece varios, varios, varios anotaciones. Eh, en 61, por ejemplo, Oiticica escribe que está intentando pensar qué significa dar cuerpo al color. Eh, por ejemplo, tres eh, seis meses después escribe, hoy lo tengo más claro, todo parece un diario, pero a, cada vez hace un tipo de autorreflexión y eso va hasta 1970. O sea, tenemos que imaginar que Oiticica, que nació en 1937, está en 50 y 9 o será con esas seis años, no, 22 años, sigue investigando un tema obsesivo, obsesivamente. Eh, yo podría decir para ustedes también que el estilo de escrita de Oiticica cambia de ritmo en la década en que va a vivir en Nueva York, pero bueno, no tendré tiempo eh, de entrar en este nivel de detalle porque eso tomaría mucho tiempo, pero yo quería mostrar cómo hay siempre ese intento de se colocar colectivamente pero hasta los 60, 69 más o menos hay, una, hay un intento de hacer una síntesis. Toda vez Oiticica plantea algo, vuelve para un punto inicial y intenta hacer la síntesis. De los años 70 hasta el final de su vida no pasa más este, movimiento. Hay escritos, pero son escritos muy eh, cortos que no son desarrollados y no se retoman y son más sincopados, no sé si se dice, eh, son más rítmicos. Una tercera característica que encontré en la terminología inventada por eh, Oiticica es una nueva lengua. Eh, además de eliminar soportes tradicionales como el cuadro de Cabalete y la escultura con base o con el pedestal. Después de hacer esto, Oitzica crea un lenguaje propio para caracterizar sus nuevas órdenes de trabajo. Él mismo habla de órdenes de trabajo, no habla en categorías. Son invenciones que exigen una nueva terminología porque las palabras ya no son capaces de transmitir los acontecimientos y la energía creativa. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que Oiticica está trabajando en algo que tiene una atracción que conocemos muy bien, son los monocromáticos. Pero a partir del momento en que para hoy si ya no interesa más el plan de la pared eh, va a introducir una serie de palabras nuevas que son palabras que van a eh, definir lo que está haciendo entonces tendremos núcleo, bólides, penetrables y parangolé como por un lado órdenes de trabajo y proposiciones. Eh, Creer la suma, eh, que es una forma de juntar el ocio, se fala ocio aquí, eh, no hacer nada, y, la, creatividad, o sea, creer de crear con el ocio. es El eh, es ocio. Ocio, ah, eh, será una proposición de usar las subcapas eh, sin hacer una distinción sexista entre el femenino y el masculino, suprasensorial y participador, en suma, son palabras que no son diccionalizadas y que eh, quien entra en, los archivos de SIGA tiene que respetar, digamos así, eh, la invención desta língua. Uh, eh, aqui vemos um relevo espacial. Uh, eh, não sei se tenho mais. Interessa entender que Uh, además de estas palabras que Oiticica redefinió, palavras, ele também se apropriou de palavras que já existiam, como ambiental, anti-arte, construtivo, experimental, e uh, deu um novo horizonte para esta, estas palavras. Eh, yo costumbro decir que me encantaría si en el futuro, por ejemplo, parangolé perteneciera al vocabulario del arte, así como la palabra ready-made integra nuestro horizonte de palabras artísticas. Hay otro, otro componente interesante que me pareció interesante traer para una introducción tan general así, que es dentro de, esta, de la naturaleza, de la intención clasificatoria de Oiticica, yo quería también dejar claro de que nunca, o me que siempre de la parte de Oiticica hay un cuidado para no privilegiar una inteligencia um eruditismo ou uma racionalidade. Ou seja, tudo que eu disse até hoje, até este ponto, parece que estou apresentando um artista muito intelectual. E, na verdade, não. Eh, é o contrário. Frente ao academicismo de costume, Oiticica inventa esse léxico, eu diria um pouco como um poeta inventa sua formas de pensamiento. Pero es importante salientar acá que no tuvo miedo también de enfrentar la izquierda intelectual. En Brasil, durante la dictadura militar, usábamos una expresión que no sé si funciona aquí, que son bajo las patrullas ideológicas. No sé si funciona. Es un poco una manera de decir eh, que la izquierda tradicional eh, tenía como en su horizonte que la mejor arte sería el arte política y el arte popular. Y en la verdad, el trabajo de Oiticica se sitúa en una frontera entre eh, digamos, el experimentar la invención y también la invención formal del lenguaje. Entonces, eh, se coloca en una posición muy difícil que no hace una distinción entre vanguardia y arte comprometida. Quien estudia esta parte en este momento histórico de Brasil encontra dificuldade para entender até eh, hasta que ponto o eh, Oiticica estava involucrado com uma arte popular. Eh, é uma questão, é um problema que encontramos com uma esquerda, digamos, mais tradicional que poderia, o que vê esse trabalho como um trabalho que não chega às massas. Não? Eh, en este panorama crítico que hoy siga, eh, pasa a rechazar la mayoría de las expresiones que podrían identificar su práctica con las tendencias internacionales en uso en los 60, hoy siga pasa a negar la etiqueta pop, op, conceptual, y pasa a rechazar entonces todos los términos que imputan, que colocan a su práctica. ¿no? Eh, es una parte que yo había ya hablado en esa parte, en, en nuestro almuerzo hoy, que cabe resaltar que rechazó los diversos ismos que estaban surgiendo en las vanguardias norteamericanas y europeas. Entonces rechaza la idea de una arte environmental, de la land art, por ejemplo. Entonces, cuando olvidamos para Tropicalia, por ejemplo, no encontramos una, manera de hacer una, eh, un encuentro entre Tropicalia, por ejemplo, y, y la land art. Yo puedo decir que esto es una estrategia típica de negaciones eh, de, la historia que hace parte de, las vanguardias. Pero yo pienso que no es solo eso. Yo tengo una idea, para mí, yo argumento que além de ser una característica de la vanguardia, de no se dejar domesticar, de no dejar que las tarjetas, digamos, los nombres puedan definir lo que es haciendo, yo pienso que hay un otro punto de cuestionamiento, que sería un componente tropical que está presente y que debe ser mismo así problematizado y cuestionado. Tropical podrías tener una resonancia de latinoamericana, pero no, me siento segura de afirmar que el componente tropical en Oaxaca puede ser una voluntad de, de pertenecer a, una realidad latinoamericana. Yo no he encontrado en los escritos de Oaxaca muchas referencias al contexto latinoamericano. En otra parte, yo creo que su posición es mucho más una posición marginal, subterránea, que gana fuerza en 1971 con un conglomerado de penetrables que él mismo va a llamar de subterránea tropicalia. Aquí ahí hubo una, una progresión, o un intento de mostrar para no no o Oiticica cómo esos monocromos saltan de la pared, se tornan objetos espaciales, cómo la presencia del participador será determinante para entendernos, el sentido ético de ese proyecto, o sea, no es una obra solo para la contemplación, para ser vista, y que necesita movilizar entonces el cuerpo eh, del sujeto. Eh, antes de... Esas son cosas que hablaremos con más, más despacio en el taller, en nuestros encuentros. Hoy me interesa mostrar a ustedes un poco una visión panorámica. Y en esta visión panorámica es importante eh, mencionar este conglomerado de proyectos que nunca fueron construidos, que son de 71. Eh, es un conglomerado que tenía cuatro o cinco centrales juntos. Y tenía este nombre, Subterranean Tropicalia Projects. ¿Por qué aquí estoy eh, insistiendo en este punto? Es que son proyectos que acontecen después de Tropicalia, que fue en 1967 en Río de Janeiro, con los fascistas, los bailarinos de la manguera Y ahí tenemos un artista que está viviendo en Nueva York, que para muchos críticos de Brasil está completamente fuera del mundo del arte, no está produciendo objetos y está metido, digamos, en proposiciones que las personas no, no, no logran colocar en el mercado y, en este momento muchos de estos penetrables que está construyendo en maquetas, porque no, no van a ser construidos de hechos, son penetrables caracterizados por corredores negros y pocas áreas iluminadas. Y todos tienen programas musicales como, digamos, hoy sería la figura del DJ, y, DJ que, abriga performance y la idea era eh, convidar al espectador a tener una participación colectiva en estos espacios. Entonces, es un conglomerado con muchos penetrables uh, eh, em alguns há instruções muito precisas do que aconteceria. Então, este, por exemplo, é um penetrável que chama penetrável nada. Quando a pessoa entra, há um micrófono, em um ambiente completamente escuro e cada um chega e, e tenta definir a palavra nada. Uh, y hay una grabación que hace una especie de compilación de todas las definiciones de nada. Yo no sé si fue Guy Brett, hay un texto que hace una relación entre el nada eh, para, los, para la década de la dictadura en Brasil y, el nada eh, como el vacío institucional, etc. Bueno, en síntesis, para concluir esta introducción, me gustaría también aclarar que he trabajado y continúo trabajando con el léxico de Oisica como un horizonte de conceptos filosóficos para el arte y que mi, mi manera, mi aproximación de este este vocabulario es tan preciso que, mm, para mí por ejemplo hay una diferencia fundamental en entender que hoy cuando cuando habla de manifestación ambiental, es una definición muy distinta de lo que tenemos hoy en arte y que llamamos de instalación. Eh, entonces, cuando trabajé con estos documentos, yo encontré, por ejemplo, expresiones con eh, como color, por ejemplo. Había color y luz, había color y luz con un trazo unido color y luz. Es muy distinto a gente entender o que chica pues, pensaba eh, cuando hablaba de color y cuando hablaba de color luz. Eh, aquí tenemos un ejemplo en que eh, usa la expresión color luz junto con la expresión color y tiempo para eh, definir aquí, por ejemplo, los monocromos de Klein Para Oaxaca, el color de Klein es distinto del color que está en Rothko, porque en Klein por ejemplo, encuentra una posibilidad de proponer el fin del cuadro. Por ejemplo, en estas esponjas de color. Y para esto se basea, claro, es importante ver que hoy era un gran lector también. eh, sus lecturas de Kandinsky, del espiritual na arte e en materia de memoria, son los libros que usa para afirmar la, presencia de, de, un tipo de color o de vivencia. ¿no? pero siempre una alerta contra la excesiva intelectualización de los procesos artísticos críticos de arte que para él se tornaron académicos. Eh, no sé si tengo más un poco... Yo quería en esta Outra parte agora, tentar apresentar o que seria para Oiticica e também para Mário Pedrosa, o crítico que o acompanhava de mais cerca, eh, o sentido de construtividade. Ao longo de cerca de 20 anos, Oiticica menciona em seus escritos inúmeras superações quiere superar la pintura cuadro, quiere superar el objeto de escultura, quiere superar el modelo o modelo de exposiciones. Quizá esta parte es la más interesante para nosotros hoy cuando pensamos o oh, qué es una exposición. Pero su finalidad es principalmente una única. Si, si juntamos todas esas tentativas de superaciones, todos convergen para superar la representación. Trata-se de liquidar cualquier mediación para poder llegar a la vivencia más directa. O, en otras palabras, abandonar el espacio naturalista y conquistar el espacio real. Entonces, hoy te siga dar una importancia al debate crítico de la pintura contemporánea y va a apoyar a la importancia de la crítica occidental, incluso la norteamericana, incluso Jackson Pollock, por ejemplo, que considera importantísima para incluso su propio programa. Eh, aquí yo hago una parte, una paréntesis para decir que los años 50 fueron sinónimos de modernismo y vanguardia. Llegaron a Brasil principalmente en São Paulo por medio de la difusión del pensamiento de Clement Greenberg. Pero no obstante, en Brasil, en Mario Pedrosa, nosotros no vamos a encontrar una adhesión, eh, una admiración, digamos así, al universo de Jackson Pollock ¿Quién para eh, Mario Pedrosa, quien incentiva la vanguardia y la sensibilidad moderna, será mucho más un artista como Alexander Calder, eh, que gana una sala especial en, la segunda Bienal Internacional de São Paulo en 1953, donde también Clay y Mondrian recibieron gran destaque. Entonces hay aquí una diferencia entre Pedrosa y Oiticica. Yo diría que la opinión de Mario Pedrosa sobre Polo será siempre restrictiva, al paso que para Oiticica aquí hay una manera de considerar que hay un constructor. A mí me interesa plantear, mostrar eso para ustedes porque yo pienso que tenemos mucho más familiaridad en entender el constructor a partir de la geometría y no tanto para hoy eh, el espacio bidimensional de Pollock aquí ya está desintegrado eh, el dripping que, que, es la técnica de, de Pollock no, lo molesta tanto eh, como digamos algo abstracto y no constructivo. Para él hay una arena y su, no, consegue entender muy bien que es una posibilidad de hacer una arte no naturalista. Yo traje para ustedes dos eh, citas distintas sobre Pollock para analizarnos la importancia y la diferencia de Pollock para cada uno. Vamos a ver qué que Pedrosa dice sobre Pollock. Él, eh, abre las comillas, Pollock enmarañase sin salida en su propio gesto, como un soldado de la guerra en los alambres de puas de las trincheras el artista americano, sin perspectiva, no logra establecer una distancia entre su ego y la realidad, entre el mundo y su visión estática y su obra. De ahí enmarañarse en ella, transformándose sin querer en actor. Y aquí se encuentran las bellezas de las action painting, que se transforma un pintor en Ciertamente Pedroza está usando el término actor de una manera eh, hoy Bom, hablando ahora de Pollock. Para mí la pintura de Pollock ya se realiza virtualmente en el espacio. Eso está escribiendo en 1961, febrero. La contribución de Pollock parte de la estructura, provoca un verdadero aval sísmico en la propia estructura del cuadro. Su proceso de trabajo es famoso cuando entra en el cuadro extendido en el piso y pinta dentro del cuadro. Su pintura, el acto de pintar, ya se da virtualmente en el espacio, quebrando así todo y cualquier privilegio de cuadro de caballete. La acción es el comienzo, de la génesis de la estructura, del color y del espacio. Es el principio generador de la pintura poloquiana. Su actitud delante de los problemas de la pintura la ponen al lado de artistas como Kandinsky y Mondrian por su radicalidad completa y por la precisión de sus intenciones ya presentía la necesidad del color expresarse en el espacio. Entonces, mira, eh, yo trocé aquí un poco una provocación, así mostrando ideas de penetrabilidad en la pintura, porque eh, si seguimos lo que está escrito en Oaxaca cuando describe la acción de, de, Polo, ya, ya, ya presente o ya usa, podemos lo criticar también, ya podemos ver que en la verdad quizá no hay nada de penetrable aquí. Y hoy Oiticica, como ya en 1961, este texto que acabé de citar es un texto después de, de, la construcción del primero, de los primeros penetrables. O sea, yo quería mostrar la estrategia de ese artista que teoriza su propio trabajo si fundamentando sobre una herencia europea y norteamericana, mismo que con sus diferencias. Aquí, lo que interesa a Oiticica es integrar la dimensión del tiempo en la obra. ¿Y cómo hacerlo? Esta es la pregunta de Oiticica cuando opera el pasaje de la pintura de representación a la pintura acción. Mira, el propio Oiticica acepta para sí mismo la idea de acción en este sentido, el artista percibe en sus mente esquemas, pero estos son trabajos anteriores, de 57. Y aquí yo espero lograr mostrar a ustedes cómo la progresión cronológica no funciona en artística, Porque aquí vemos um trabalho de 1957, uma série que vai incluso até 1959, que ele chama de Meta Esquema. Pero Itzica vuelve a, a estes trabalhos de 57 e 58 e escreve sobre esses trabalhos a posteriori, escreve que estes trabalhos já tinham uma virtualidade. Já tinham el extra espaço. Já tinham um carácter experimental. Já não eram nem pintura nem desenho. Já era uma coisa que queda entre. Uma evolução da pintura. Já eram estruturas abertas. Já eram possibilidades mais allá de pintura. estos metoesquemas ah, eh, en la verdad eh, estoy casi llegando al final son hechos en su mayoría hasta el 59 como ya dice pero encontramos en eh, una anotación de 1973 cuando uno, está en Nueva York leemos las siguientes frases que para mí fueron muy reveladoras sobre un entendimiento a posteriori de un trabajo no sé no está. yo podría este. Solamente esquemas porque yo me sentía haciendo algo como preparación para algo más que no era era proceso que condujo a la saturación crítica del del cuadro, en mi proceso general evolutivo. De ahí la sensación erróneamente tomada como preparación para algo, de estar siempre haciendo algo inacabado sin que unitariamente fuesen esquemas obras terminadas. Entonces, para él son obras nunca terminadas. Mi recuerdo que era pintura en mi abordaje en la época. La sensación de preparación y de inacabado no adivinan de que yo los tomase como diseño inferior a la pintura, pero sí que la pintura quedaba en la época reducida para mí el concepto de metaesquema se me vino hace poco tiempo, por lo tanto, mucho tiempo después. Se percibe que la escrita Oitzica funciona no apenas para teorizar en el sentido de racionalizar movimientos artísticos, pero también para tomar nota de cambios y procesos aún por elucidar por explicitar. Entonces, en el caso que acabo de leer, meta esquema se vuelve un concepto prácticamente 15 años después de su producción y por ello es que el, artista grifa el prefijo meta y meta esquema, meta es una partícula que en griego indica un cambio, un después por lo tanto, los meta-esquemas configuran literalmente para Oiticica una comprensión a posteriori de un instante que ultrapasa la pintura. Pero ultrapasa el qué exactamente de la pintura, ultrapasa el plan bidimensional de la representación. Es necesario según siga superar el ilusionismo inherente acaba en el constructivismo ruso para redefinir el sentido de constructividad dentro de una clave brasileña. Y tenemos que recordar que la construcción de Brasilia es utilizada como tema en esta gran epopeya narrativa y Oitzika adquiere a los mismos propósitos para hacer un compendio de artistas constructores que incluye de Max Villa, William de Kooning, Yves Klein, Pollock, etc. Entonces, en este sentido, Oitzika llega a hacer una síntesis antropofágica con fuentes distintas las vanguardias históricas europeas de un lado y de otro, la necesidad de un Brasil moderno, de construir un Brasil. Estamos en esta época llave. yo voy a citar ahora a Oiticica O que, es un um artista constructor para Oiticica Considero, pues constructivos los artistas que fundan nuevas relaciones estructurales en la pintura, color y en la escultura y abren nuevos sentidos de espacio y tiempo. Son los constructores, constructores de la estructura, del color, del espacio y del tiempo, los que agregan nuevas visiones y modifican la manera de ver y sentir por lo tanto, los que abren nuevos rumbos en la sensibilidad contemporánea. Entonces, de este momento en diante, trabajar hoy sí que a partir de, mm, para nosotros, no sé, si ve que los metesquemas nos sirven un poco para entender cómo estas chapas de color se sueltan del papel y ganaron una dimensión arquitectónica hasta que pasamos por los relevos espaciales, llegamos en estos penetrables y aquí tenemos una serie de otros proyectos nunca construidos que intentan dinamizar el espacio y en el cual la movilidad del espectador será fundamental para llegar a la realización de una utopia, que ya era una utopia planteada en Brasilia una especie de urbanismo generalizado pero todo esto que estoy hablando es un periodo anterior al golpe militar de 64 hay por lo tanto un imperativo moderno en este momento que está asociado a valores sociales de arte y que se encuentran después interrumpidos y que eh, es una utopia que no logra eh, ser construida. podemos volver a diversos momentos aquí que yo si presenté con mucha clareza eh, estas órdenes de trabajo que son investidas en momentos diferentes para dinamizar el espacio, cómo podemos entender un proyecto de vanguardia de un artista que atraviesa dos décadas y para nosotros, en fin, lectores de hoy Oiticica, no solo apreciadores de su obra, porque es siempre es posible encontrar incluso su obra fácil eh, hoy en día eh, después del incendio hay otros problemas que se colocaron yo pienso que los escritos de Oiticica sí apresentam como un horizonte de reflexión eh, de pensamiento para una vanguardia con uma especificidade que era a vanguarda brasileira que Otsica estava pensando e analisando e querendo construir. Não sei quanto tempo foi. Assim, podemos nos encontrar para talvez perguntas ou retomadas de pontos Oye, yo acá Bueno, pues muchas gracias, Lisechi. La verdad, eh, creo que era como bastante articulado eh, en relación a un periodo que, digamos, a primera instancia, cuando uno ve abstracción, no se imagina la dimensión de discursividad que, realmente se puede llegar a tener como eh, de alguna manera fue como esta mismas obsesiones de este artista, Como me impresionó justamente cuando hablabas de cuántos años para eh, analizar algo como el color, ¿no? Como no solamente verlo de tres años, sino cinco, volver a escribir, volver a analizarlo, eh, creo que normalmente para todos cuando vemos como abstracción no eh, imaginamos de nuevo como la, la como analítica, ¿no? Eh, y hubo un término que a mí eh, creo que me quedó sonando eh, que está como acompañada en esta relación como al cómo después se puede llegar a elaborar como la relación como más directa con el cuerpo, pero acá se vio como las dimensiones arquitectónicas ¿no? de cómo salía de el objeto como casi burgués el monocromo a crear como unas situaciones de eh, relacionales o de sociabilidad de los, eh, participantes el término de, la penetrabilidad ¿no? como se eh, uno puede como no creo cuando sea como oyéndote relaciona la penetrabilidad la pintura era como la, la penetrabilidad de la misma eh, terminología del, arte o, a la misma institucional, no institucional como en relación como crítica institucional, sino como a, como los cánones de lo que es el arte como penetrar la pintura no en el sentido como el objeto de la pintura sino como la carga cultural que, es la pintura eh, y creo que eso, no bueno la idea también es como que eh, se haga un poco como, como discusión eh, y creo que a la vez mm, este, este, proyecto, que no conocía muy bien el proyecto de La Nada, Que me quedé pensando como mientras veía las imágenes eh, esta relación que tenemos como con la nada en relación con estas imágenes como abstractas, como que realmente son nada, como <laughs> el, monocromo y eh, pues realmente el minimalismo nos, enseñó un poco a ah, esa situación de, estar ante la nada, y, sin embargo esta nada se vuelve como todo un debate eh, filosófico, eh, introspectivo, eh, biográfico, eh, en el caso de sí, Solo eh, un complemento, estoy de acuerdo contigo en relación a nada. Uh, estaba muy cerca, cerca de los poetas concretos de Haroldo de Campos, y Augusto de Campos. En este sentido, la palabra nada viene cargada de una, una especie de metafísica eh, que de hecho Otsiga pues, oía mucho. Incluso el filme que asistimos hoy de Iván Cardoso, hay una parte del texto que es un texto de Haroldo de Campos. Entonces, claro, podemos acrescentar significados a la nada, pero yo estoy de acuerdo que había sí una, una voluntad de, no, de no representar, de no traer una realidad eh, naturalizada, como el nada de Malevich, el, el cuadro suprematista blanco. Ese nada, el blanco del suprematismo, es, de nada. yo, yo siento que esa percepción en este penetrable que nunca fue construido, que en la progresión del, espectador, del participador a través de varios corredores muy, muy negros. Eh, ah, fue construido en el que compré una vez, después que murió. Eh, eh, si pasa, se pasa en varios varias partes muy muy oscuras hasta llegar eh, y decir la palabra nada. Entonces yo pienso que hay sí una ligación con el suprematismo de Malevich. el concepto, si, se relaciona con el concepto del void, que se estaba trabajando mucho en la misma época, y el mismo incline, Klein, por ejemplo, eh, si es lo mismo, es que es como el vacío, el vacío, pero es como, pero no es empty, vacío, void como, como cero, ¿verdad? y es un concepto que, que, que trabajan mucho en esa época, entonces es interesante pensar que si él iba al tanto de lo que están pensando en Europa por lo principal y bueno, otro de Deep con pensamos en Zen, en budismo y Zen y la nada por medio de ese, no sé si hay una relación ahí. Eh, eh, aparte de Deep claro, hay otros, Arreña, eh, Lucho Fontana, los rasgos en las, uh, las pinturas, así que es una tentativa de atravesar el espacio para llegar en una otra dimensión, etcétera, en los conceptos espaciales. Eh, eh, en Brasil, quien para mí está más cerca de esta concepción filosófica del nada, yo diría que sería Mira Schendel, Porque eh, Mira Schendel é um artista que leu muito mais em termos filosóficos, uh, tanto Heidegger como toda uma literatura eh, carregada, carregada mesmo de filosofia. No caso de Oiticica, não o vejo tanto como aparece em alguns quadros de Mira incluso los cuadros en que aparece un huevo, cuando se piensa en nada, debe pensar también en el huevo como figuración de, una forma que puede contener el universo, la vida, que tiene la vida toda y que al mismo tiempo es un círculo, casi círculo, eh, que es, es, ese símbolo de cero que no es cero, pero es lleno. Uh, eh, lía Nietzsche de una manera un poco selvagem, assim, lia como um poeta, como se interesa? Entonces, el nada de Nietzsche, eh, eh, en el final de su vida, Oiticica recibe la lectura de Deleuze sobre Nietzsche y se interesa mucho porque encuentra la posibilidad de positivar el nada justamente no de entender el nada nihilista como, como una tabla rasa, pero una positivación. Y eso para mí hace mucho sentido, entender que Oitiga no fue, él fue sin demolidor de categorías eh, antiguas, pero no lo hizo sin producir algo, así, no como categoría, pero y no es un vacío existencial. Eso no no no corresponde la imagen que tengo de psica. Y que, quizá, podemos encontrar un poco en Ifka este vacío, este tipo de vacío. Pero en Noitziga está siempre lleno. Ahí la danza, En, en, en lo mismo que es el de es como más optimista, que había dicho. Tengo una segunda pregunta. No sé si hay alguien más. Esta Sí. Eh, es ¿Está conectado Es, que no lo oigo. Esta segunda pregunta resulta más bien, bueno, porque habías hablado, mencionado varias veces eh, la vanguardia brasileña y varios de nosotros que estamos en el taller hablamos de vanguardia hace un rato y hablábamos que, bueno, de las definiciones de vanguardia, que vanguardia sí es una palabra que lleva mucho bagaje, pero quizás lo que me interesa es, saber un poco más de cómo se relaciona eh, este momento de esta vanguardia de los años 50, 60 en Brasil con lo que yo llamo, pero tuvimos ahí un debate si eso no es la vanguardia, la vanguardia previa de Antropopaya, de Osvaldo, eh, de Tarsila y quizás aún antes, em, bueno, de, esa primera exposición de arte moderno, eh, 21, es 22. Si eso se puede considerar vanguardia y si sí, cuál sería la relación entre ellos y si no se considera vanguardia, se considera vanguardia, que fue el debate que estamos teniendo algunos del taller. Es una pregunta enorme. Se voy a dar ¿Aló? Eh, mira, es increíble porque los años 20 en Brasil si nos hablamos de la Semana de Arte Moderna. Y y, y, estudiamos las vanguardas europeas de los años 20, estudiamos las vanguardas eh, hay un descompaso, de hecho, y cuando leemos hoy, por ejemplo, Peter Berger sobre la teoría de las vanguardas, esta vanguardia de Helio, si queremos usar la teoría de Berger, estaríamos en la neo-vanguarda eso eh, siempre me causou problemas quando eu estudava, eu não, não sabia se teria um, uma definição ou uma separação entre modernismo e pós-moderno, Inclusive porque Mário Pedrosa será alguém que vai definir, eu comentei isso hoje, que vai definir o pós-moderno antes de Lyotard. E, pero, Lyotard não existe em seu horizonte el postmoderno para eh, Pedrosa tiene una otra configuración. Entonces, yo diría que, para responder a su pregunta, eh, cuando trabajamos en el universo brasileño, no se usa el término vanguardia en los años 20, se usa el moderno, estamos ainda todavía construyendo una modernidad, y la Semana de Arte Moderna sirve para ser retomada en los 60 para plantear la vanguardia. Entonces, puede en términos cronológicos para ser contradictoria que tenemos la vanguardia después <laughs> del moderno No lo sé. Pero en, en términos históricos es así que aquí tenemos. Eh, hoy viene de una familia también de anarquistas y de la izquierda, etc. Sabía muy bien que la palabra vanguardia eh, venía, digamos, de toda esa carga militar, pero no está interesado en hacer comparación, está más interesado en definir un proyecto para Brasil que, eh, no sé no También como eh, relacionado con la vanguardia y volviendo un poquito el vacío, pero eh, con un comentario que hiciste al final en el contexto que lo que vimos, pues la gran mayoría lo que vimos de física era lo que es Ah, se había producido pre eh, eh, dictadura, ¿no? Por el, pre golpe, que era un momento como de las como las grandes como utopías que se están haciendo, digamos, reales en un sentido como eh, pues la construcción de Brasil. ¿Se oye bien? Donde la construcción de Brasilia, ¿no? Se vuelve como, eh, tal vez como este catalizador o como el lugar donde eh, eh, se hace ¿no? Como, como realidad en sus Lo pongo como en comparación a esto porque me quedó sonando, no sé si tal vez esa arquitectura y el diseño moderno, sobre todo si la arquitectura, crea eh, espacios, pero no necesariamente crea lugares, ¿no? Si tal vez los lugares son, eh, se construyen a partir como procesos de habitar, Entonces, como que la geometría y la arquitectura moderna, de nuevo, como es espacio, más no es un lugar. Y pensando, como lo, dijiste al final, eh, esto era eh, antes de la dictadura, como en este momento donde se construye un poco también la arquitectura moderna. Eh, si tal vez las, estas geometrías ¿sí? están creando como lugares de habitar más que los lugares más que los espacios vacíos de, de, la arquitectura moderna porque había mucho de, de, construir espacios a partir como de estos monocromos que se empiezan a salir ¿no? y que de nuevo como crean relaciones eh, que si tal vez son, son eh, como más lugares de habitar que los mismos lugares que propicia la arquitectura. en esta eh, estrategia donde eh, en esta búsqueda de la desmaterialización del espacio bidimensional de la pintura, el lugar que toma el vacío, digamos, eh, sustituyendo al volumen en la escultura sobre todo, ¿no? y, en, estas pinturas en donde hay una especie de mutación de un plano que se vuelve como un como un como una placa siempre como bidimensional, pero donde hay color ¿no? también. si eh, esto estaría relacionado con, una manera de ver eh, esta sustitución, digamos, del, volumen por el vacío como una nueva, como él concebía una nueva utopía, digamos, en el arte. Había una relación entre, entre esa búsqueda, de esa nueva utopía y esta de la, de la pintura bidimensional Yo nunca encontré la palabra volumen. Uh, habla mucho de soporte. Lo, la parte que le molesta, digamos, en la pintura eh, o en la base de la escultura es el soporte, porque para él el, interesante en, la, en el núcleo, por ejemplo, penetrable, es la posibilidad de invitar al participador a entrar y tener una vivencia fenomenológica del, color. Eh, yo pienso que los escritos son muy analíticos porque él intenta obtener la superposición de planos, de pisos, hasta encontrar la posibilidad de crear un ambiente en que puede meter la, gente. Ah, mañana vamos a hablar más, por ejemplo, de los bichos de Michoacán, ah, que hoy en no, no hacía parte de mi presentación, pero eh, para hoy sí está muy claro aquí que él tiene, debe su invención a, a, los bichos de Lija. Pero en no hay intención de color. Y, para mí me interesaba hacer esta introducción a ustedes porque eh, incluso cuando en, el final de su vida vemos que preparó un penetrable que ahora está construido en un jardín del azul de Río de Janeiro también en, uh, en que se llama Magic Square. Eh, una persona puede pensar que como Itzica, eh, después de tantos años de, de invención de cosas mm, Você usó la palabra desmaterializar. No sé, si, no sé, sei, no não la desmaterialización en su caso, porque su sensorialidad es siempre muy material. Eh, puede ser un olor, puede ser eh, un sonido. Eh. No, yo lo sé, la desmaterialización de la bidimensionalidad. sí, ahí sí, sí pero es interesante perceber que en los finales de los 70 vuelve a Río de Janeiro y plantea la construcción de un otro tipo de penetrable que serían, serán los Magic Square y vuelve al color como un fundamento muy importante. También creo que va más allá, bueno, va más allá de polo porque eh, es el artista el que está dentro de la pintura, ¿no? pero en el caso de hoy eh, el otro, que no es el artista, tiene la oportunidad de entrar a la pintura. Quería, podías hacer referencia, bueno, en el caso de, de la reflexión sobre la nada, quería saber si por alguna casualidad tenías algún tipo de referencia porque inevitablemente cuando se habla de la nada en los años 50, 60 hay que remitir directamente no solo a esa lectura salvaje que me parece muy bien de, de Nietzsche, de parte de, de sino evidentemente que el, existencialismo está en ese momento en un punto más alto. Eh, y además hablas incluso de una positivización del vacío que eso está presente en Sartre. Incluso y eso me lleva a su vez a, la cuestión sobre todo de la palabra y de los términos, de los conceptos, de esos neologismos que, emplea eh, y en algún momento creo que hablaste de arte total. Entonces, lo que quería saber era qué relación establece justamente entre eh, esa deconstrucción de alguna manera de lo visual, de lo pictórico, eh, de lo dimensional, de lo espacial y la incorporación de lo sensitivo con respecto a esa reflexión libre, es decir, que no es una reflexión académica y que incluso implica la creación de neologismos, ¿no? Es decir, ¿qué, tipo de vínculos sientes que existe? Por ejemplo, si hablas de arte total, estaríamos quizás como más en la perspectiva de voice, yo, yo lo pensaría más en una perspectiva, pensando en vanguardias y vanguardias duchampianas, ¿no? es decir, una especie de, vacío que genera nuevas formas. ¿no? es uno de los, una de las categorías de la historia del arte que Siga va a retomar para redefinir el ready-made en su perspectiva. Y claro, eh, en la Né, manifestam Deus a verdade. É praticamente para um brasileiro que leu bem eh, Oswald de Andrade e a tese antropomágica nunca é eh, o mesmo do que seria realmente na questão da apropriação eh, para um europeu. Uh, se me lembrou que, de, de hecho, eu encontrei várias anotações de Sartre em sua en su archivo que estaba no solo leyendo como copiando partes eh, y hay otra cosa que está muy, precisa en su colocación, es que eh, los poetas concretos eh, son extremadamente presentes en la trayectoria de Oixica y más en Oixica do que en cualquier otro artista del neoconcretismo. Porque há assim una, un que quando se apresenta as vanguardas eh, de São Paulo e Rio, Rio de Janeiro, sempre se faz uma espécie de disputa entre os construtivos de São Paulo que seriam mais racionales ou mais eh, geométricos e a parte de Rio de Janeiro que era um concretismo mais ligado à área sensorial, ao corpo, etc. é eh, curioso perceber que eh, os poetas concretos são de São Paulo e permanecem em contato com Oiticica. eu eh, penso que Oiticica, em sua nomenclatura, em seu léxico, em suas palavras, estava muito mais próximo eh, de una actitud experimental con el lenguaje y la palabra. Hay en artística una perspectiva optimista de que la poesía o la vanguardia, eh, la, poesía experimental puede hacer una revolución o puede cambiar eh, estructuras rígidas. Eso el tropicalismo lo hace después con la música de Caetano y Gilberto Gil. Se va a encontrar muchas fusiones de palabras, se va a encontrar invención de términos y se va a encontrar un uso de la palabra mucho más libre. Y en este sentido, tenemos, quien estudia las vanguardias del Brasil tiene que hacer la separación entre el tropicalismo que plantea una libertad de uso de la palabra y una creencia de que la poesía puede hacer cambios y puede hablar con las masas, algo que la, izquierda más tradicional va a sospechar y va a decir no, nosotros como intelectuales tenemos que hacer un ajuste de nuestro lenguaje para hablar con el pueblo, para hacer una concientización del pueblo, etc. Y Oiticiga nunca, nunca eh, compactuó con este tipo de discurso. Eso hace una diferencia entre la arte comprometida, eh, tipo de arte. La, durante muchos años podemos leer críticos rechazando Oiticica como una artista alienada, un artista que no piensa en las clases sociales solo porque tiene un compromiso con la poesía o tiene compromiso incluso con los tóxicos, las drogas, la música y, era muy mal visto como algo que no podría traer cambios en, eh, en las clases sociales menos favorecidas, así en el intelectual había una actitud muy paternalista de esta izquierda de hablar con las, con las otras clases sociales. Eso se ve incluso hasta hoy. Hay debates acalorados con Roberto Schwartz en relación a Caetano Veloso. Hasta hoy los dos están peleando un público. del cuerpo de color y tal vez si, bueno, se echan como a profundizarle un poco más, no sé si entendiendo el cuerpo de color en, el sentido de los bólidos o, o, o no como el conjunto de volúmenes o de formas, sino en el sentido del espacio y el participante como cuerpo, el color al mismo tiempo. Un poco de eso. Sí. Ah, hoy vimos en su filme, cuando Oiticica pone la mano dentro de un um polide y e hay pigmento, eh, su contacto con el color. hay eh, de la parte de Oiticica una su relación con el cuerpo del color se da distintamente en em todos esos niveles que acabó de hablar. Tanto el body en que no entra, digamos, el cuerpo todo. Yo siempre entendí el body como una dimensión eh, más reducida del cuerpo y el penetrable era una escala más arquitectónica. Pero en el final de su vida, Goitistica inventa un nuevo término que se llama contraborde Y este contrabol lo hace en un espacio público, lo hace en, en un bairro deteriorado, en Caju. Es un lugar que está muy degradado y va lá y coloca, eh, desloca terra de un sitio y lo pasa en otro sitio. Eh, y para él esta operação é uma operação que se de contraborde. Eh, nesta, container, onde passa a terra de um sítio para outro, não há um fundo. Então, a terra, quando passa de um lugar para outro, entra em contato direto com o sítio original. E, neste sentido, eh, podemos ver el, uma outra possibilidade de cuerpo, de contacto del cuerpo eh, en una dimensión, digamos, más urbana. No, sé En fin, no es un boli en que solo se trabaja la mano, solo se trabaja una parte del participador, pero se coloca eso en la paisaje. Yo tengo después imágenes, podemos entender un poco mejor. Sí, pero ahí el, cuerpo está presente en, todos los niveles. Deja instrucciones para los participantes, hay mucho que pensar sobre este participador dentro de las proposiciones de él. Hay muchos niveles, eh, incluso puede no participar puede escoger no, hacer parte de una acción es también una decisión que, está contemplada en su programa, no hacer parte. gracias eh, a y a todos ustedes eh, por acompañarnos en esta noche. Como vieron, eh, se está refiriendo un taller que eh, estamos haciendo es por, los participantes que fueron seleccionados por convocatoria y pues nosotros queremos continuar haciendo con un poco de actividades. Yo les voy a invitar también a que pasen a Teorética, a que vean la exposición que se inauguró hace tres semanas, eh, Hombres de las Ruinas, que no está relacionado a <laughs> los temas que vieron hoy, eh, hace parte de la programación habitual de, teorética, eh, para que se pasen allá. Muchas gracias.